ገበሬው በርሻው እማበል ገበሬው በርሻው እማበል ሁሉም በየጎራው እማበል ጎራው ጎራው ሲለው እማበል ጎራው ጎራው ሲለው እማበል ያኔ ነው በጠንቀ ጎጃም ሲሸለለ ጎጃም ሲሸለለ ሶማ የጣለለት አባዬ ሞላለት አና የሞላለት የናችን የናገር ያን ነው ማየ እንኳን ናፈቀኝ ትልቅ ሰው እንኳን ነገን የሸበሮ እንኳን ሞቴን የሸበሮ እንኳን ሸበላ ይታረስ እንኳን ይዋልበት ላቡ እንኳን ይዋልበት ላቡ እንኳን ተሰፋለ ቃሉ እንኳን ያቀንዳም ቀንዳሞ እንኳን ያቀንዳም ቀንዳሞ እንኳን በሬ እንኳን በሬ ጎጃም ላይ እሸት እንጂ ከማሩ ወለላ ከርቦ ፍትፍቱ ነው ዘግኖ የሚበላ አይመልስም ፊቶን ጎጃም የከበላ ነይ ነይ እናናየ ጃቢ ጠናን ብዬ ቡሬ ዳሞት ብዬ አዊቻግኒ ብዬ አጀት ወጣ ብዬ አገር የላሳይሽ ነይ ብዬ ነይ ብዬ ጎጃም የጣለለት ሶማ የጣለለት አባይ የናችን የናገር ያን ጊዜ ነው ማየት ነይ ነይ እናናየ እንስራ ያለለት እናድርግ ያለለት የሰው ልጅነቶ ያስታውቃል በእውነት ነይ ነይ እናናየ ነይ ነይ እናናየ ነይ ነይ እናናየ ነይ ነይ እናናየ ከማሩ እሸት እንጂ ከማሩ ወለላ ከርቦ ክትክቱ ነው ዘግቦ የሚበላ አይመልስም ፊቶን ጎጃም የከለላ ነይ ነይ እናናየ ጃቢ ጠናን ብዬ ቡሬ ዳሞት ብዬ አዊቻግኒ ብዬ አጌት ሞጣ ብዬ አገ